大家好，我是陈老师，欢迎大家今天收看我们的节目《观阴世界》，岁月如梭，时间又来到了我们二零二三年的流年解析总论。在新的一年，我们将会遇到什么样的大环境？我们该如何应对呢？开始之前，请各位务必按下订阅以及关注小铃铛，也记得按个赞，这样老师下次更新视频或是新的运势解析，您才能够获得通知哦。 好，走过二零二二岁次壬寅年的虎年，现在要迎接的是我们二零二三年岁次癸卯的兔年。二零二三的兔年来到时间了，将会是在公元阳历二零二三年的二月四日的上午十点四十二分，节气立春以后，这就是我们的岁次癸卯的兔年。 但是我们的农历新年呢，是会在二零二三年的一月二十二日，就是我们的大年初一。所以二零二三年呢，农历新年还是早于真正的流年更替。也就是说，在二零二三年二月四日上午十点四十二分之前出生的新生儿，都还是属虎的，必须要之后才会是属兔的。这里很多朋友啊，会以为大年初一就是生肖的交替，这是一个误解了。 因为我们十二生肖就会是十二地支，天干地支啊都是按照节气来做更替的。而在这里啊，包含了2023年的风水布局都必须在节气立春之后，也就是2023年的2月4日上午10点42分之后才能够进行癸卯年的风水布局。千万不要想没有差几天，对不对？我们就先移动好，等时间到自然就会启动吉利的风水啊。 这个想法是不正确的哦，因为提早变动啊，你还没有迎接吉利，你可能就先吹动了煞气，那就非常糟糕了。风水轮流转，没转到就先不要动，千万要注意哦。好，那说到我们的流年总论了，我们必须先认识一下我们今年的太岁星君。 今年的太岁星君啊，是中华文化中北魏时期的武将，姓皮名石，也有一称为皮喜。这个主要是过去记录啊，是根据口音，有一些会有错谬的地方。而我们的皮石大将军啊，他的父亲也是当代名将，所以他们也是属于忠勇传家。 那皮时大将军曾替朝廷平定了吐御魂的入侵，并且皮时大将军所到之处啊，军纪严明，与百姓秋毫无犯之外，并且还能够治理好当地的治安以及行政，所以皮时大将军所到之处啊，都是广受百姓的爱戴。而皮时大将军除了抵抗外务，他也同时平定了内乱，将由地方官员组成的叛军啊斩于马下。胜利之后啊，仍然善待了俘虏以及百姓。 直到他年老，朝廷给他闲散的职位，让他半退休养老。但是这个时候的皮实大将军啊，因为一时的醉酒犯了军纪，按照军法必须施以杖刑，也就是打屁股了。但是因为皮实大将军年事已高，就因此因伤而先去了。朝廷念其功高啊，在他先去之后啊，仍然恢复他大将军的爵位。后边被我们的后人封为癸卯年的太岁星君，继续的护国佑民。 而看完了太岁星君的生平啊，接下来到我们每一年都必须要讲到的重要的古传经典《地母经》。《地母经》啊，它的用途主要是预测流年会遇到的天气变化与农业概况。民以食为天，所以农业概况通常会影响到了政权的稳定度。所以在封建时代，这个《地母经》啊也是有一定的分量的。而这次的《地母经》啊，他说到的是诗曰：“太岁癸卯年，高低半忧喜。” 春夏雨薄多，秋来缺雨水。燕赵好桑麻，吴地河道美。人民多疾病，六处张烟起。桑叶枝上空，天蚕无可食。蚕妇走茫茫，提篮泣泪悲。难得多眠思，费尽人心力。这《地母经》啊，除了诗词之外，它还有一个补文，它说的是补月癸卯兔头风，高地禾麦浓。 更富勤耕种，机主在山东。商业虽然贵，失眠更有功。这段地母经的意思是啊，在岁次癸卯年上半年的雨水会比较多，甚至有自灾的可能；而下半年呢，就会面临到了相反的干旱状况。各位要注意一件事情，这个地母经啊，主要它还是在亚洲地区的气候。这个亚洲啊，范围大概是中港台、日本、韩国这块的区域为主。 但是这个世界啊，是讲求一个终极的平衡。一个大陆产生的气候异常，其他的大陆，例如欧洲、美洲与非洲，也会有不同的天气异常。因为呢，大家都异常了，那么对于地球来讲，不就正常了吗？只是啊，各地的大陆表现的方式会有点不一样。 不过时间到了现在啊，地母金对于农业部分了就不一定是绝对了，因为农耕与水利技术的变化，所以即使干旱，很多国家还是可以做出水库调节的方式来保持一定程度的农业需求。比较麻烦的还是什么大雨所造成的大洪水。 这个就只能防御，但是呢，对农业无法收成啊，这个是难以避免的。所以地母金现在告诉我们的是可能的天时，由天时来影响地利，我们人类要从这两者之间找到人和。这跟我们平常人生的道路是一样的，环境在变，我们要审时度势，如庖丁解牛一样，就可以找到我们最好的生存与发展方式。 各位一定要记得，这个新时代啊，变化速度会非常非常之快。如果发现我们现在做的事情没有好的成果的时候，那么你要清楚一件事情：时代变了，我们方法就变得不对了。而我们做一样的事情，不要期待它会有不一样的结果。说完了气候，我们来看一下我们今年的流年星宿会给我们带来什么样的影响。今年的流年呢，落在卯宫，主星由太岁。 将星、金匮、玉贵、文昌这五大吉星来值守我们的流年主宫。在世界局势方面，公元二零二三年岁次癸卯年是一个征战之年，也是一个东方强盛、西方衰弱的年份。也就是说，东方的国家会在这个年岁之中，对于自我领土的巩固会有十分强盛的力量。这里面包含了中国以及俄罗斯，都是广泛的东方世界。 这是因为什么？因为今年的太岁星君啊，他左带将星，右拿剑锋，在这个状态之下是比较具有自主防卫性的状态。而虽然说是自主防卫性，但里面也有带了一些侵略性的存在。例如内部不服从我的，我就要平定你；外面挑战我的，我就要征服你。所以在这个层面呢，就是属于一个武力十分强盛的状态，所以是一个相对强悍的国族概念的太岁。 而在这种新效力量影响之下，亚洲的局面就比较容易产生了变化。第一个变化就是俄罗斯对于领土的定义，这个时候会有更多的想法。过去呢，可能只有克里米亚，但是在二零二二年，我们知道乌克兰战争，它打下了乌东。那么在二零二三年，对于已经到手的或是快要到手的领土，可能会采取比较强硬的措施来扩张自己的地盘。而欧美等西方世界啊，对俄罗斯的企图心。 因为他们各自的内政问题是比较没有太多的能力可以去处理它，而第二个问题啊，当然是台海问题。这个癸卯年啊，特别针对领土的问题会被特别的重视。而对于台湾海峡，哦，以中华人民共和国的角度来看，我们的台澎金马等地都是属于他们的领土。按照国际现实来说，不是国家是不能拥有领土的。 所以说，我们要特别感谢美利坚共和国，把我们伟大的中华民国从联合国常任理事国的席位驱逐之外，还联合了其他国家，否定了我们中华民国是一个主权独立的国家。而按照星象来看，在癸卯年，两岸问题会变得非常敏感。我们身为争议地区的人，这个部分我们必须多一点准备，来迎接可能的变化。而这里，老师要先说一下。 这些变化也可能出现在国际上，例如其他国家也对自己的国家利益或是政权的保卫做一些比较激烈的决定，例如以色列、伊朗等地都有这个可能，但是也不包不只有这些地方。而这个星象啊，它会在壬寅虎年就已经先埋下了因子，到了癸卯年它会显现出来，所以基本上我们在壬寅年的年尾就可能看可以看到一些的变化。 壬寅年年底的变化越多，癸卯年的变动也就越剧烈；反之，就会越少了。但是重点还是在于世界的纷乱会在癸卯年会是更加的剧烈，所以做好个人以及家庭的储备是一个非常重要的事情。而在经济部分呢，二零二三年岁次癸卯，流年星宫里面有着金贵星的力量，对于经济层面会是比较有成长的空间。 而在这里面比较特殊的地方是，经济会主要以两个层面会是比较突出的。第一个就是由国家发展的基础建设，利用国家的力量来进行个别国家的劳动力消化，以及刺激原物料的流通，还有技术的培养。这个部分呢，只要能够专心在基础建设的国家，基本上都能够在该国的经济部分会有比较好的稳定度。 这也就是说，我们不能太期待由过去像是民间企业的兴旺来带动整个国家的经济，比如说，例如什么呢？例如房地产之类的，而是必须透过政府的领导建设，透过政策以及做些长远的规划，给各个国家打下比较长远的发展基础。这个是其一。当然，也因为国际间的纠纷会越来越多，所以经济主要还是以国家政策为主，企业也是只能做配合的动作。 而第二个部分呢，就是这个二零二三癸卯年，因为将星与太岁的存在，外面也有飞刃与邪刃在虎视眈眈，远方还有白虎在不怀好意，所以整体来说，许多国家会开始努力加大建设自己国家可以生产的军工产业。也就是说，从二零二三年起，可以说是二战之后军备竞赛的元年，能自己生产的。 就会更加的努力发展更厉害先进的武器，自己不能生产的就尽力的采购，他可以买得到的，尽可能的来武装自己。但是我们要从这个基础来看，军事产业基本上就是一个前坑。国家既然要努力的武装自己，那么势必会影响到基础建设的投入，因为国家的预算呢，它还是比较有限的，不可能面面俱到。 当你军工产业的钱花多了，那么你社会福利跟基础建设能够分到的钱那也就少了。而且在这个世界偏向紧张的时候啊，国债市场也没有那么容易去销售各个国家的公债。所以在这个层面就要看这些国家的属性，例如法国、美国、日本、中国、俄罗斯等这一些国家都是有能力。 自己生产自己使用的武器，那么这些国家的军武成本自然会比其他国家还来得低。那么，既然它的国家预算就会比较好安排，有成本降低了嘛。而在金融部分，二零二三岁次癸卯，金融市场不能太过乐观。这个不乐观啊，不能说世界经济会萧条，这倒不是这个原因，而是基本上根据上一段的说法。 其实各国的经济啊，还是大部分可以处在稳定的状态，但是金融上的不乐观，是因为受到本宫的天哭星配上远方的暴败星，所以这里导致的是市场的情绪普遍悲观，所以市场谣言跟风声容易让股市突然的暴涨或者是暴落。 有时候啊，它只是因为一则推文或是一个留言所引起的，它根本就连新闻都称不上。那么市场看到这个消息就为之批变，上演了哄抬或是大逃杀的戏码。而这个部分呢，欧美股市会相对比亚洲股市脆弱了许多，动荡也会比较大一点。 这里面啊，主要的原因啊，是亚洲市场里面政府都会比较主动的出手干预市场，并且涨跌幅它是在亚洲是比较有限制的，且政府大多是有强制力，所以稳定度啊会比欧美的股市来得高。但是相对的，对于风险投资的利润也是低很多，毕竟在金融市场。 风险跟利润都是成正比的，所以不能说投资哪里比较好，应该是说你自己对于风险承担在哪里，我们就在哪里去投资。但是重点还是在于，对于每一笔的投资，一开始进场的时候就要记得自己的停损点设在哪里，一开始就要把它设定好，到了我们就出场。能的话，多设定一个追损的功能，这对于积极的投资者来说啊，会是一个比较保险的方式。 而如果您是一般的散户啊，老师建议说实在的一件事情，在二零二三年端午以后再考虑要不要进场投资。如果真的不着急，那我们再等久一点，中元节以后我们再看看如何呢？这个感觉上是比较稳妥的，因为二零二三的上半年呢，会有许多市场不安定的因素会比较重一点。这个时候如果是散户啊。 你比较难在工作之余还可以注意到这些问题，那有可能你瞬间就蒙受了重大的损失。而无论你是积极型或是保守型的投资人，在二零二三年，老师坚决的建议，在股市与期货的市场不要做操作杠杆，不要融资融券。你有多少的财力，你就开多少的仓位。 有时候我们看到很多投资人他穿仓，不是因为市场太剧烈，而是杠杆做太大，在加倍获利之前，你就已经加倍了损失。到后面你不是缴不出保证金被断头，那么你就直接吃了笋干，一次把仓底扫干净。所以稳健的开仓是最好的做法。我们可以少赚，但是我们不要多赔。各位，您说是吗？ 而在投资标的部分呢，老师会比较建议在能源跟原物料的相关产业，包含铜、铝等五金都可以多加注意，但不建议在区块链的产业上面投注过高的仓位。 至于贵金属部分波动太大，建议专业投资人你再考虑要不要投资。而粮食的部分，目前看来各国都已经进行了粮食的储备作业，所以是说不至于发生全球性的匮乏。所以投资农粮产业，它利润有没有还是有，但是不会有预期的这么高。总结金融与经济啊，大致上东强西弱，可以为二零二三年来定调。这里提供各位投资大神，你来参考一下。 在最后啊，我们谈一下疫情。这个疫情啊，包含了新冠或者猴痘等相关疫情。基本上，我们刚刚看到的《地母经》，它里面提到了什么？人民多疾病，六柱张烟起。这个部分呢，我们特别的注意的还是，你该打疫苗的，你还是要去打疫苗。打不够的，请你把它打到贵为止。那如果你还需要追加的，请准时的去追加。 未来的病毒，它的变种或者是一些等等的突破性感染的概率还是会有的。这里面啊，也就包含了说我们提到的，刚提到的，从事畜牧业的朋友也必须注意牲畜的健康，该打疫苗记得要打，避免有一些瘟疫的传染性产生。 但是，虽然说如此，我们也不用太担心新冠疫情啊。我们从二零一九年开始预测，到二零二零年判断，我们在二零二一年的三月应该就开始普及了疫苗。到了二一二一年的六月，会有旅行护照，也就是私打疫苗证明就可以旅行。在二零二一年底，欧美必然会恢复圣诞节跟新年的假期。而在我们二零二一年的流年总论里面，我们也判断，二零二二年有打疫苗的大概率都没有什么太大的问题。 关于这个疫情的预测啊，基本上我们一路走来预测了两三年，基本上都还算是符合的。所以老师在这里可以说，二零二三年在科学的保护之下，我们要比较担心的还是在天灾跟人祸，但是这个瘟疫部分啊， 天然的部分我们是可以比较放心的，因为现在的科学力啊是足够保护我们很大一部分的。除非你坚持不打疫苗、坚持不戴口罩、坚持不做好消毒跟清消的作业，那这个神仙也救不了你，您说是吗？至于其其他的天灾跟人祸啊，其实才是我们真正需要担心的。而这些值得要担心的问题啊，其实无论是天灾、人祸或者是瘟疫，就看我们做好了哪一些的准备。 如果你准备都够了，那么自然来讲，我们都可以转奏轻受，那么我们自然可以生活无忧了。好，以上就是我们针对公元二零二三年岁次癸卯的流年总论。接下来我们会陆续的解析我们十二生肖在二零二三年的流年解析。按照往例，老师已经提早了半年来告诉各位来年的时运以及流年，应该是非常足够各位来做相应的部署以及准备，请各位记得。 按赞、订阅、加小铃铛，跟紧老师来为大家揭示各种生命与人生的奥秘。感谢各位今天的收看。若您需要老师的专业命理咨询服务，下方有老师的联系方式。我是陈老师，我们下次见。